Oh, oh, caramba! Deixa eu ver como ali. Ha çık oradan Cuma. Ya kalkın kalkın. Ahmet abi kalksana oradan abi. Karışma karışma çıkın lan oradan. Ya karışma abi bir dakika. Ya tutmaz tutmaz. что сказала? Вот, как собака, а? Иди сюда! Вот так надо Вот.